اسمع يا أومن أحترم الرجال الذين يجيدون الحياكة فهذا نشاط ظريف بالفعل يساعدني هذا على التركيز هو ما سبب اهتمامك عدو في ايه رصد عدو في ايه وداعا لا تحمل ال spike لدينا سقطت ال spike في ايه آه. آخر لاعب باق يتألق أكثر من المشاعين عدو في قلب البصر أعيد التوصيل لاعب باق سقطت السبايك في اي والآن عرفت كم هي مضجرة عملية علاجي أعيد التوقيت سأحميك يا صديقي guys can hear me? سأعالجك. Thank you. سقط ثلاثة. تبقى عدو واحد. سقط أربعة. أحدهم في بي. وظنوا أنك تستطيع القتل. تمالكوا أنفسكم. لا يمكن تغيير الآن. لسبايك في اي قصد عدو في بي حجب الرؤية need Kaio for one on one. تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق جهزوا أنفسكم سنقاتل مجددا وجد عدو في بيه تبقى عدو واحد نتحمل ال spike لدينا سقطت ال spike في B. آخر لاعب باق رائع انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم لنذهب لن ترى شيئا ظلال متحركة آخر لاعب باق ما يجب إنجازه طريقي دعمها سلب البصر أعيد طلق لقد فقدت استرح قصد عدو سيئ عدو واحد Oh. هناك فلنشق صفوفهم البصر Oh, nice try. يجدر بكم مجاراتي لن يموت حلفائي سقط واحد آخر لاعب باقي يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة أزرقوا أرواحهم باق تبقت ثلاثون ثانية أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها نفوز وننجو الحجة حجب الرؤية تم نشر الذاكرة لا يمكنني استخدامها سلب البصر أحدهم لا مفر من سقطت ال spike في B. ال spike بحوزة آخر لاعب باقي آخر جولة قبل التبديل كل شيء لن نبقي على شيء أحتاج إمدادا شكرا ارتعدوا واهربوا ظلال متحركه ابتعدوا عن طريقي سيخافون لدينا آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي ثلاثة قتلى تبقى عدو واحد أربعة قتلى تبقت ثلاثون ثانية تبديل الجبهات الأمور هذه المرة ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟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 موت حلفائي تبقت ثلاثون ثانية ابتعدوا عن طريقي They rotated. تبقت عشر ثوان تبقى عدو واحد سقطت السبايك في A لاعب باق نقطة الفوز لنجهز عليهم حتى آخر نفس سأنتزع النور من أعينهم سقطت السبايك في A عدو واحد لأجلك مثالي فاز المدافعون